astăzi vreau să-ți vorbesc despre a ușura. Uh, deși vreau să-ți vorbesc <laughs> despre a ușura, m-am băgat aici la universitate, plouă și m-am băgat aici într-o chestie ciudată. Uite, cam asta e. Um, am observat că atunci când vrei să ușurezi lucrurile, să-ți ușurezi lucrurile, ele se îngreunează, deci nu am înțeles de ce. Uh, pentru mine a ușura, a te gândi să ușurezi, uh, lucrurile cred că înseamnă ori uh, a le ușura cu adevărat și atunci, wow, răsufli ușurată, ori uh, pur și simplu te îngreunezi mai tare. Bine, nici să nu faci nimic, nu este ok. Eu vreau să-mi ușurez de azi înainte munca pentru să-mi fac reclamă singură la cursurile mele de improvizație și de azi încolo o să închei cu vino la cursul meu de duminică de la ora 16. Uh, și dăm like pe pagina cursuri de improvizație. Este a mea. Ciao. Ah, pentru tine ce înseamnă a ușura. Ciao.